Yo representando mi ciudad, mi pueblo capital Las calles de mi colonia, las que un día orgullosas nos verán Calles, hermanos, unidos, cristianos Y todos por el mismo plano Representando mi ciudad, mi pueblo capital Las calles de mi colonia, las que un día orgullosas nos verán calles, hermanos unidos, pisteamos y todos por el mismo clan. Eh, locos, vean como en la rima las coloco. Vean como este gas se hace que desprenda el foco. Con pipa, con bote, con lo que sea. Yeah, vengo rifando con la nueva escuela. Rifada vivadita, saca feria para las vacas. La flaca a mí me cuida porque siempre firme con mi bandera la verdadera familia mía La fías son las pagas, la casa le tumba pa' la hierba Ando bien erizo, faltan porros para anestesiarme Yo con el killer y arriarme Arte, culos, venga a todos a escucharme Que traigo el flow más cadente del barrio Mi Puebla capital a mí me vio crecer Y le mando un saludo a todos los de la libertad Saca 360 para ir a bombardear la ciudad y atajear, vámonos todos de party Que traigo quiña para la soda Con dos tres cerros ya me fui para atrás Siempre da atascado, siempre da atascado Atascado en la ciudad Cuidado que quema la llama Así que anda al tiro Forjados en cocos y ramas Mis gallos milizos lisos Cargados vienen mis panas Siempre andan listos Montados en calles y plazas Ya se nos hizo requisito Solo vivo y como quiero En los ritmos me la juego Dentro de una buena base Siempre le pego Solo vino como el perro Y lo asusto como el ciego Que escucha un sonido extraño Cuando solo es algo nuevo Así de simple, me la vivo tranca Con todos mis compas fumando marihuana Un par de líneas y unas caguamas No diariamente pero nunca faltan fin de semana Es lo que se hace con todos mis panas Se sabe que cada uno se prende por la mañana Ninguno con clase, pero todos saben Cómo ponchar su toque, fumarlo y darse alas No necesito explicar de más que va Solamente voy atascándome por toda la ciudad Uno que otro vato en la calle encontrarás juzgando cuando no sabes lo que hay que trabajar Representando mi ciudad, mi puebla capital Las calles de mi colonia, las que un día orgullosas nos verán Calles, hermanos, unidos, pisteamos Y todos por el mismo plan Representando mi ciudad, mi puebla capital Las calles de mi colonia, las que un día orgullosas nos verán Calles, hermanos, unidos, pisteamos Y todos por el mismo plan Yeah Convivo con el ritmo siendo el mismo que un freestyle entre portadas de libros Si me leo en el enfrentamiento no me malvibro Mantengo el equilibrio monótono del círculo vicioso y por ocio el gusto los metió al negocio, Fox Rules, Killer School sobre el beat, fuera de lo común Run, motherfucker, madam, run Que aún hay pulmón para un hijo delicado de razón Que si quiere barras termina en prisión Como Kafka desde el primer patrón Nada se piensa si necesita un tipo de atención